Bukankah kita Kadang kau membisu Tak hiraukan maksudku Terkadang aku yang meragukanmu Arti cinta untukku arti cinta untukmu Oh cinta Rasa cinta untukmu Dengarkan suara hatimu Kau kan menang jatuh cinta padamu oh, oh cinta oh, ah, oh cinta aku ingin keputusanmu biar ku tak bimbang cintamu ini hanya aku yang mencintai aku ingin keputusanmu biar ku tak bimbang cintamu aku tak mau jalani ini